Iruñeko auzo handinetariko bat den errotxapea izan da irugarren foro honen protagonista. Zerbitzuz nahi dotazio publiko ez ondo hornitua dago Patricia Perales auzo zinegotziaren esanetan. Hala ere, 400 bide gurutzea edo oskoz izeneko etxeak bezalako puntu beltzak kezkagarriak dira oraindik. Está pensando en el bloque que hay donde Alka, donde las casas de Oskoz, fuera de, fuera de ordenación desde los años 80, que si lo hubiese ocupado cualquier colectivo lo hubiesen desalojado inmediatamente por peligro de ruina inminente, porque eso es invivible. Pero llevamos muchos años esperando a que se solucione Cuatro Vientos. Eh, es que atravesarlo todos los días un par de veces es, vamos, una odisea. Udal gobernuak jasotako zorionik beroenak ez dira falta, baita escaera eskaera eta kritika desberdinak, Euskaldunen hizkuntza eskubideak, irigintza hobespenak eta zibiboxeko ordutegiaren zabalera besteak beste. Me gustaría agradecer a, este equipo de gobierno no municipal que tenemos con su alcalde de a la cabeza, porque nos habéis limpiado Pamplona de, de, fascistas. Pero como para pasar el lomo al ayuntamiento hay mil ocasiones, yo creo que cuando vienen hay que hay que sacudirles, hay que sacudirles en lo que no nos parece. Servicios sozialetara joan nintzen, eta ez zegoen Euskaldun bakar bat ere, paper guztiak e, erdera no, Perdona, non egon zinen? Zerbitzu sozialetan, bai, ah. errotazarreko zerbitzu sozialetan. El puente del Vergel, la salida de cuatro carriles a dos en toda una curva, mm, para mí es un peligro, ahí también ha habido atropellos de peatones. Lo tenemos asumido como que tenemos ahí un aparcamiento. Eso es una zona verde del Plan General de la Rochapea. Que es una pena que esto, con ese escenario, por ejemplo, los fines de semana, a partir de cierta hora esté cerrado, no lo puedan usar igual los gastos del barrio pues para hacer sus conciertos. Ahora mismo tenemos nueve bares y una cafetería. Entonces eh, yo tengo que sufrir, sobre todo los fines de semana, el, esto de los karaokes y tal, cachondeo. Denda txikentzako dinamizazioz mintzatu da ere, auzoa bizkortzeko tresna nabarmena baita. Horretarako ekimen bereziak sortu izan dira. Tengo un proyecto de hacer un mural en el barrio, me parece que la ciudad tiene que tener color y esta ciudad le falta un poco de color y de arte. Ya he mirado una pared, además es municipal, <laughs> está donde los frontones y además tiene otro montón de, como una especie de bajera que también estaría bien pintado ahí. Denon artean eraikitako auzoa nola izan beharko den edo hobekuntzekin nola jarraitu, izanen dira urrengo foro eta topaketen helburuak.